Veldu núna að vera í hópi hugssjónarfólks sem best fyrir réttundum barna í ólíkum aðstæðum á hverjum einasta degi. Það eru heimsfóreldrar UNICEF. Börnum allan heim þurfa heimsfóreldra. Vegna þess að stór vandamál þurfa stórar lausnir frá fólki sem ákveður að bregðast við. Sem heimsfóreldri tegur þú þátt í að gera heiminn að betri stað fyrir börn. Þegar því að velja núna veitir þú börnum mentun og heilsugjæslu og verndar þau gegnum barnaþrælkunum. Með því að velja að vera heimsfóreldri tryggir þú börnum mat og hreint vatn. Með því að velja núna veitir þú lífsnauðsynlega neyðanaðstóð þegar náttúruhamfarur eða átök geisa. Heimsfóreldrar styðja UNICEF með mánaðalegum framlögum og hjálpa þar með börnum í yfir 190 löndum og landsvæðum þar sem þörfin er mest. Við hættum ekki fyrir en réttindi allra barna eru virt. Veldu núna.